As Saluton. Kai bonvenon al nia Esperanto kurso Pasporto al la tuta mondo. Per la video bendo vi konatiĝos ne nur kun la internacia lingvo Esperanto, sed ankaŭ kun la familio Bonvolo. Sed momenton. Kiu estas la membro de la familio Bonvolo? Do, rigardu. Ien Georgo, filosofo. Georgo bon volo. Mi estas filosofo, greca filosofo. Ien Filisa, danzisto. Cai mia nomo estas Filisa, Filisa bon volo. Mi ne estas filosofo, mi estas danzisto. Ien la tri infanoi. Iolanda, giudisto. Cai mi estas Iolanda. Iolanda, Bonvolo. Mi estas giudisto. Carlo, atleto. Mi curas, un, un, du. Cai Helena, sculptisto. Sculptisto. Mi estas sculptisto. La familia Bonvolo laboras en informeio. En la informeio Bonvolo cae al la informeio venas homoi el la tuta mondo. Ho, ien Ruselo, el Nov Zelando. Gis, signoro. Cae ken el Japanio. Sed, momenton. Ien Ruselo, kion li faras? Kion Ruselo faras? Rigardu auscultu kai ju. Saluton, signoro. oh, saluton, signorino. Ne, ne, signorino, fraulino. oh, fraulino, yes. Fraulino Helena, saluton. Sed... Sed uh... Sculptisto. Mi estas sculptisto. Sculpt-isto? Sculptisto, jen. Mi estas skulptisto. Ho, skulptisto, jes, mi komprenas. Kaj mi, mi estas ŝafisto. Jen mia ŝafo. Ho, ŝafisto, kaj ŝafo. Saluton, ŝafo. Eh, fraŭlino, strato <laughs> eh, strato espero. Eh, kie kie estas eh, strato espero? Cie est astrato espero? Ho, facile, ien, rigardu. Iru tie dextre? Eh, ne, ne, mi ne comprenas, mi ne comprenas. Cio? Ho, vi ne comprenas. Nu. Strato espero, strato espero, jen. Strato espero, signoro. Ca jen ni. jonglas B. Uno, du, mi jonglas B. Ho oh, dan compagno. Uno, du, mi jonglas B. No? Oh, eh? Kio? Mi legas. Vi ne legas, Georgo. Jen? Filosofoi. Oh, dankon. Yes. <clears throat> Mi legas. Saluton, panio. Saluton, Yolanda. Saluton, pacio! Pacio! Ien mia orgo. Filosofoi. Oh, eh, kio? Saluton! Oh, yes, saluton, Yolanda. Kai saluton, Carlo! Uno, du, uno, du, mi jonglas, be! Vi ne jonglas? Se saluton! Be, ni saluton. Gis la revido. Mi curas. Mi curas. Gis la revido. Gis! Un, du, un, du. Oh, eh, kio? Pacio! Georgo! Gis la revido, signoro. Gis! Gis la revido, shafo. Gis! Gis, fraulino Helena. Oh, kai dankon. Mm. Strato espero? Kio? Strato espero? Ne! Saluton, signorino. Ho, oh, saluton, signoro. Sed, mi ne estas, signorino. Mi estas fraulino. Fraulino, signoro. Tri, kvar, mi curas, mi curas! Uno, du, tri, kvar, mi curas! Yes, fraulino, mi estas raportisto radio raportisto. Bone, sed... Kai mia nomo estas Suzuki Kenji. Ken, mia nomo estas Ken. Ho, yes, saluton. Ken, kai mia nomo estas Helena. Helena Bonvolo. Sed, signoro... Kai mi venis de Japanio. Japanio en Azio, fraulino. Yes, vi venas de Azio. Sed... Nu, fraulino, Hodia ni sidas en la informeo Bonvolo kaj fraŭlino Helena Bonvolo bone par... Mi ne komprenas. Kie estas strato espero? Kie estas la strato, ŝafo? Kie? Kai mia nomo estas Helena Bonvolo. Mi estas skulptisto. SET HODIA mi sidas in la informeio bonvolo. La informeio estas en la urbo. mi ne curas, sed mi jonglas. Unu, du, tri, quar, quin, ses. Be, mi ne jonglas. Mi curas. Unu, du, tri, quar, quin, ses, sep, ok, nau. Dankon, FRAURINO, dankon! Jen, yeah, intervjuo. Yes, buona intervjuo. Nu, gis la revido. Gis. Gis la revido. La telefono Georgo. Suona la telefono! Georgo! Oh, eh? Chio? Oh, mi legas. Mi legas. Oh, filosofo, vi ne legas, vi dormas. Sed, Georgo, la telefono, la telefono sonas. Hallo, Filisa Bonvolo. Saluton, Helena, kiel vi fartas? Kio? Ho, terure. <sighs> terure. Schafo, kie mi estas? Kie? Ne, Schafo, mi ne comprenas. Uno, du, tri, quar, quin, oh, ses, oh, mi curas. Oh, strato espero, kie estas strato espero? Sep, oh, nau, dec. Uno, Uno, du, mi curas. Oh, terure! Yes, terure! Jodia venas ni agasto. Ni agasto el Nov Zelando. Kio? Yes, yes, Nov Zelando. Ni a pasport serva gasto. Oh, la pasporta servo. Sed hodiau oh, estes dimancho. La gasto ne venas hodiau. Faccio. Hodiau. Estas lundo. Lundo. Ne dimancho. Yes, odio venas la gasto. Nu, georgo, georgo, litotuco, litotuco por la gasto. Lito? Lito? Ne, ne, ne lito. Filosofoi, litotuco, tuco. va quid ses atleto curas, curas. Sep, oc, nao, oh, shafisto ne curas, ne curas, ok, nao, dec, oh, telur. Nu, Iolanda, capcus seno, capcus por la gasto. Yes, capcus seno, bone. Ien, filisa. Ien, lito tuco. Lito tuco por la gasto. Dankon, Gheorgo. Bone. Nu. Lito covrilo, Gheorgo. Lito covrilo. Yes, bone. Lito covrilo. Mi curas. Uno, du, uno, du, uno. Ien, paneo. Ien, capcuseno. Capcuseno por la gasto. Dankon, Yolanda. Bone. Eh, nu. Mantuco, Yolanda. Mantuco. Yes, mantuco. Bone. Jen Felisa, jen lit covrilo, lit covrilo por la gasto. Dankon Georgo, boni. E nu, bantuko, Georgo, bantuko. Mantuko? Ne, ne, Georgo, bantuko cum bo, ne mantuko cum mo. Ho, oh, yes, bantuco cum bo. Mi curas, uno, du, un, du, un, du. Se, se, hoc, nau, zec, mi jonglas. Pe! Oh. Fine jonglas, signoro. Signoro, vi ne estas atleto, mi estas ŝafisto. Unu, du, tri, kvar. Oh, terrore. Unu, du, tri, mi curas. Je panjo, je mantuko. Mantuko por la gasto. Dankon, Yolanda. Bone ca jen Felisa, jen bantuko, Bantuco, por la gasto. Dankon, Georgo, bone, nu. Sapo, sapo por la gasto. Oh, sapo. Sapo. Nu. Sep, of, nau, dec, dec, bone. Saluton, Carlo, kiel vi fartas? Bone, dankon, bone. Unu, du, tri, quar, quin, ses, sep, ok, nau, dec, bec. Jen, sapo, bagno, jen! Be, jen mia, sapo, mia! Jen sapo, jen sapo por la gasto. La gasto el Nov Zelando. Sed kie estas la gasto? Oh. Jen via gasto. Yes, mi... Oh, mi estas via gasto. Ca jen mia pasporto. Mia pasporto. Mia pasporto. Alla tuta mondo sed... Ho, <gasps> oh, terure! Terure, nia gasto! Iolanda, agvo! Agvo por nia gasto! Jen, jen seggio por vi, signoro! Ho, oh, terure! Catastrofe! Nu, kiel vi farta, signoro? Oh. Jen! Nu! Jen aquo por vi, signoro! Oh, dankon, dankon! Oh. Bonu, signoro, kiel vi fartas? No, bone, dankon. Sed... Kio, signoro, kio? Ne, ne, signoro, ne. Mia nomo estas... Bruselo. <laughs> Filosofoi. Pacho! Bruselo con bo estas urbo. Urbo in Europo. Bruselo, pacho, en Europo. Mia gasto ne estas Bruselo, sed Bruselo kun ro. Yes, mia nomo estas Bruselo kun ro. Oh, terure, yes, Bruselo. Saluton, Bruselo. Kiel vi fartas? Nu, mi bone fartas, dankon. Sed... Oh, mi estas latza. Mi ne estas atleto, mi estas shafisto. Jen mia shafo. Saluton shafo, kiel vi fartas? Saluton shafo! Saluton shafo, kiel vi fartas? Shafo, be! Be! Oh yes, la shafo bone fartas. Signoro? Oh, ne signoro. Mia nomo estas Georgo. Georgo bon volo. Mi estas filosofo. Greca filosofo. Greca? greca, mi ne comprenas. Nu, vi venas el Novzelando, cae greca filosofo venas el Grecio. Ien Grecio? Grecio en Europo. Ho, mi comprenas! Dankon, Georgo! Cae mia nomo estas Filisa. Filisa bonvolo. Mi ne estas filosofo, mi estas francisto. Mi danzas. Ho, vi bone danzas. Ne, ne, Ruselo, sciafisto in ne bone danzas. Fine estas danzisto. Ne, kai sciafistoi ne estas atletoi. Ho, oh, jen nia atleto, nia filo, Carlo. Saluton, Carlo. Sh, mi laboras, la atleto laboras. Oh, Carlo, atletoi. Kai mi estas Yolanda, Yolanda Bonvolo. Mi estas Yugisto. Yugisto. Kai vi estas la filino de Felisa kai Georgo. Yes. Mi estas la filino de Felisa kai Georgo. Carlo estas la filo. Filino, filo, Felisa estas via patrino. Georgo via patro. Yes, kai mi estas la edzino de Georgo. Kai mi estas la edzo de Filisa. Jen Roselo. Jen la familio Bonvolo. Jen Georgo kai Filisa. Edzo kai edzino patro kai patrino. Kai jen Carlo kai mi. Filo kai filino, frato kai fratino. Kai jen Jen Bruce Russello, jen la familio Bonvolo. Ne, Ni ne estas la familio bonvolo. Kio? Ni ne estas la familio bonvolo? Mi ne comprenas. Anca mi ne comprenas. Anca mi ne comprenas. Ni ne estas la familio bonvolo. Jen la patro, Georgo, unu. Jen la patrino, Filisa, du. Jen Yolanda, la filino, tri. 3 ien mi, la filo. Quar, sed, kie estas quin? Kie estas mia fratino Helena? Helena? Oh, mi comprenas. <laughs> Filosofoe. Oh, yes, Helena. Yolanda estas nia unua filino. Kai Helena estas nia dua filino. Sed hodiaŭ si laboras en la urbo, en la informeio bon volo. La fraulino en la informeio. Estas sci! Yes. Hodiau Helena laboras en la informeio. Hodiau ni ne estas la familio bon volo. en Ruselo. Ien en la familio bon volo. Georgo cae mi. Ezzo cae Patro cae patrino. Y en Carlo. Yolanda kai Helena. Filo kai du filinoi, la unua kai la dua. Frato kai du fratinoi. I en la familio bonvolo. Oh, vi estas laza. Vi venas el Novzelando, vi curas, kai curas, vi svitas, jes, vi estas latza, do, ien, Ruselo, ien por vi. Ien via litotuko. Mia litotuko, dankon. Ien via capcuseno. Mia capcuseno dankon. Iem via litco vrilo. Mia litco vrilo. Dankon. Iem via mantuco. Mia mantuco. Dankon. Iem via bantuco. Mia bantuco. Dankon. Iem via sapo. Mia sapo. Dankon. Be, mia sapo. Ien, Carlo, por vi. Kio? Sed, Yen mia lito tuko mia lit mia lito mia dormo sako Yen mia man tuko Yen mia ban tuko Kayen mia kap kuseno Ruselo, vi estas bona gasto Kayen mia sapo Via sapo mia. Uno, du, tri. Ne, Carlo, ne. ne, ne. Carlo, ne. Oh, terrore. Signorino Bundo, chi o estas? Ha, oh, estas tiu cifraulino? fraulino? Ciu si estas? Do, attendu dis la dua leciono, cae vi scios. Intertempe, cion vi nun povas diri en esperanto? Do, vi povas diri saluton. Auscultu kiel Helena diras, saluton. Saluton. Saluton signora. Ho, saluton signorino. Kai auscultu pli longan frason. Georgo diras. Saluton Ruscelo. Kiel vi fartas? Auscultu. Saluton Ruscelo. Kiel vi fartas? Kai nun auscultu la respondon de Ruscelo. Nu, mi bone fartas, dankon. Kai nun vi povas saluti homoin en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas ankaŭ diri vian nomon. Auskultu kion Ken diras al Helena. Mia nomo estas Ken. Kai kion diras Ruselo? Mia nomo estas Ruselo. Kai nun vi povas diri vian nomon. Vi povas diri ankaŭ, sed signor Kai mi venis de Japanio. Nu. Eble vi ne venas de Japanio. Sed vi povas diri mi venas de Kanado au mi venas de Germanio au mi venas de Brazilo vi povas diri ancau kion vi faras. Auscultu. Uno, du, mi jonglas. Mi curas, mi curas. Mi danzas. Ho, vi bone danzas. Vi povas diri ancau kion vi ne faras. Auscultu. Uno, du, tre, quar, quin, ses. Beh mi ne jonglas. Kai auscultu kion diras Filisa al Georgo. No, eh, kio? Mi legas. Vi ne legas, Georgo. Ien. Kai vi povas indiki kie estas exemple, via cap kuseno, via lit kovrilo au via man diru yen yen via cap cuseno mia cap cuseno dankon yen via lit covrilo mia lit covrilo dankon yen via mantuco mia mantuco dankon vi lernis pri la familio bonvolo edzo Edezino. patro patrino kai filo filino filino frato kai du fratinoi kai finfine auscultu kiel carlo calculas gis dec 1 2 3 Quar, quin, ses, sep, hoc, nau, dec, be! Nu, ciu vi povas calculi gis dec? Nu provu. Unu, du, tri, quar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. Bone. Nu, chu vi povas saluti kai diri vian nomon kai de kie vi venas? Do nun provu parolu esperanton kai studu la akompanan kurs libreton kai poste iru al la dua leciono char vi volas si kiu estas la mistera signorino kiu diras ho terure catastrofe ho terure intertempe mi diras al vi gis revido. Gis revido.